Min ambition, inden for i hvert fald det forskningsmæssige, det er jo at gøre nogle nye opdagelser der. Og finde ud af, hvad er det, hvor er det, vi skal arbejde henne, og lave en række nye opdagelser inden for elektrokemi, energikonvertering. Det kan jo være løsninger, som øh, gør øh, biler eller elmotorer mere energieffektive. Jeg har muligheden for at øh, arbejde med de studerende, og det smitter af, at det er nogle folk, der brænder for det, de arbejder med. Vi vil jo meget gerne altså, have studerende ind øh, i projekter, fordi øh, der ser vi jo de studerende som en ressource. Så hvis der er nogle unge, som drømmer om at kunne være med til at løse nogle af de her fremtidige udfordringer, så vil Aarhus Universitet være et rigtig, rigtig godt sted at, at starte.